Вот, снимаю я на центральной площади. Ой, Наши ребята... наверное, О. НТВ. Русская телевизия, откуда пришли вы? Откуда узнали, что НТВ? Потому что здесь пишет Россия. <laughs> А, да ты что? Ну правда что? А Россия единственный канал НТВ? Не, я не думаю, это толк. Я не знаю, сколько каналов есть там в России? Очень много, но НТВ лучше. Самое лучшее. Я знаю это. Ну, надо же ну, такое. А как ты узнал, что из НТВ? Да, конечно, но мозга надо смотрим. Не нос, мозга. Согласен. А мы снимаем сюжет про апельсины, про полицейские. Правда? Конечно. Ой, мама, и ну что, я самый главный актер? Конечно. Вот ты! Передайте привет товарищу Путину от меня, когда идете в родину. Прошу вас. Хорошо, передадим. И товарищу Медведеву тоже. Хорошо, передам. Они приезжают к нам каждый год там, в Созополе, ага. в Болгарии, покупили себе несколько квартир. И в Болгарии тоже. Конечно! И пьем водка Путинка называется. Да, есть такая, да. Что говоришь, дорогой, я самый жил Беларусь, А раньше был вакансии Москва. И жил в однокомнатной квартире, называется палатка рядом до товарищ Ленин до мавзолея. Правда? Не врю. Хороший русский язык и приятно всегда встретить почти соотечественника. Конечно! Мы, <laughs> когда были советские времена, раньше, 27-28 лет назад, мы были неофициальные 16-й республики СССР. Ты не знаешь, ты еще очень молодой, он знает это, правда? Да, это так. А мы это кормили так. 15 республик в СССР и 100 национальностей с нашей помидоры, Сигареты дали вам, а товарищ Брежнев нам дал петрол без денег. Вот тебя, это братство. КПСС, БКП, вечная ну, дружба. Мы ни при чем. Вот так вот. Ну, спасибо тебе большое. До свидания. Друзья и товарищи, передайте привет Родину от меня. Все, всего хорошего передадим.